Hai guys, so hari ini kami akan merayakan Family Days Ampawi Kendalong Family um, dan ini adalah kali kelima kami buat Family Day ini um, tahun ini kami adalah tuan rumah dan kami daripada um, Saini Ampawi Family uh, mengucapkan selamat merayakan Family Day yang kelima yaitu di Kampung Binaung dan semua untuk uh, keluarga besar Ampawi yaitu um, nenek Jubik dan nenek Saini, nenek Kuruna, nenek uh, Alan dan juga nenek Musia. Ya selamat um, merayakan perayaan ini dan semoga panjang umur dan diberi kesehatan yang baik selalu. Kami dari keluarga Saini Ampawi mau mengucapkan happy family days 2019 di Kampung Binang so guys so have fun yeah see you guys there bye dari keluarga Empau Ikin Dalam. Happy Family Day! Selamat merayakan Hari Keluarga. Selamat datang ke kumpulan empat. Apa ini? Apa ini? Nah, ini dia. Kumpulan empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. you